cette petite assiette de curry m'a retourné la face. C'était très épicé. <laughs> Du coup, j'ai doublement chaud. ça qui est génial à Chiang Mai, c'est que je suis sorti du centre commercial Maya qui est juste à côté. J'ai aperçu une petite place de marché et euh, en fait, il y a un gros contraste entre la route où il y a un gros bordel, un espèce de chaos organisé où il y a des motos, des voitures, des tuk-tuks, ça va dans tous les sens et il y a du bruit, ça klaxonne. Et ces petites places trop mignonnes, trop tranquilles où tu tombes sur des arbres majestueux, les boutiques sont, tu vois, euh, designées, euh, tout est soigné, tout est mignon, tout tape à l'œil, tout est coloré. C'est vraiment super agréable. Ouais, le challenge principal, c'est de réussir à traverser sans mourir ou se faire écraser. quand quand arrives vivant de l'autre côté de la rue, as l'impression d'avoir accompli un exploit, quoi. C'est assez chaud.